Drei Menschen haben mich auf dem Gewissen. Die sollen heute was erleben. Ich werde sie alle drei anrufen und zur Rede stellen. Hallo, äh, hier spricht Dirk Gieselmann. Bitte wer? Wissen Sie eigentlich, was Sie mir damals mit Ihrer Du bist in Ordnung 3 angetan haben? Ähm, wir sind ein paar Mal ausgegangen. In der sechsten Klasse. Den hat er mir ausgeschlagen. Ulf. Ich kann meine Kindheit nicht mehr sehen. Und Ich habe immer noch Angst, dass er mir eine reinhaut.